Neydi nava çikermen Hicranımda yar sensiz Neydi nava çikermen Hicranımda yar sensiz Dil içre bir hudame divana var sensiz Dil içre bir hudame divana var sensin. cihan yüzündeme Teyik iki bana Oldu cihan yüzündeme Teyik çireyi bana Olmaz kifaya hürşit gülzat sensiz Olmaz kifaya hürşit gülzat sensiz Hoşimda mel tavlar Yüzden zöbürde kilse Hoşimda mel tavlar Girmez pişen bence keşmik mar sensiz Girmez pişen bence keşmik mar sensiz yok kalavrak Erdem bulan çekerme Yaldın da gece gündüz mecnunmuş yar sensiz. Yaldın da gece gündüz mecnunmuş yar sensiz Ahu gözün ayağını Cambu sebadiremde Yeşmen değil nigara Sabrı karar sensin Naz eyleme nigara Dindi direk metkir Naz eyleme nigara Hükmüne tüm elemler çektim yar sensiz Hükmüne tüm elemler çektim yar sensiz Neydi ne neva çekermem hicranında yar sensiz Hicranında yar sensiz Hicranında yar sensiz